dalamnya di dalam. Ya. Berdoa, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. mudah ada balak di kita semua

Iya tawa. Mau